aning para bapak-bapak pinter dong ngandake wong mati iki telung perangan wong sing belani wong tua belani agama belani bebener kuwi matine mati cinadang swarga kuwi mati utama wis disediani swarga ora sing gawe urip mati utama mati utama nomor loro mati madya kuwi disangkani sekoloro lara kuwi swarga pontraka ditraju ditimbang ala becike nalika nang alam donya nek akeh eleke mlebu neraka nek akeh apike mlebu swarga kuwi mati madya heeh mm sing pungkasan mati nesta kuwi matine wong lalu kuwi ora entuk dalan padang sokmane manggon ning kayu watu manggon ning jembatan manggon ning wit sing gedhe pendak malam jumat kliwon diobongi menyan jaluki pesugihan kuwi matine wong sangsaran ngono kuwi mati nesta ngono Nek kowe labuh bapak, mungso anak-anak pendhawa mungso Baladewa, kowe mati truk yakin bola bokin kowe mati nesta truk. Eh anu mati utama. Iku senengane ngedeg-degi ora. Weh, lambeku ki sok kelar kleru kowe. Eh. Kejembaren ayo. Ngomongi waton lekap tur waton kelaru. Ha iya. Ngono ya kok. Heeh. Wong urip ki dagang tuna andum bathi ana sing nyebuti ngono kae. Nek tuna sing dibakul apa nek bathi bathine sapa sing didum wong urip tanpa pawitan ora njaluk ora ngemis ora nyuwun ora nyilih ora utang. Urip mung sak derma urip paringane sing gawe urip. Nek kala mangsa dipundhut karo sing gawe urip ikhlas lahir batin. Ning isa lho. sing gawe urip kuwi adil Petruk diparingi daya kekuatan mungsuh Gatot Kaca Antar Jantasena Petrok menang lho apa ora gleleng mongko di streaming lho wong sak Indonesia ngerti nek Petruk menang karo Baladewa <laughs> gleling kowe Petruk oh iya, Gong nek ketoke ra mungkin gedheke ati ning terus ngembleke sak kayange. Aku sampe ngomong ke. Piye? Aku sih rada deg-degan nih. Ngene wae, wah jan angel ngandani kowe iki. Ngene wae. Iki gandeng aku ki wong nek omong kleru-kleru. Ha. Engko nek sapa wae tekan ngarepamu dijak guneman apik-apik. Oh iya. Nek jak guneman apik-apik ngeyel tetep wangkal arep nyekel kowe. Kowe mengkari jawel aku terus. Wah sikate. Kate. sik. iki omongane Bagong apa omongane Prewangan? Bagong. Tenan lho iki. Tenan yakin? Sumpah. Sumpah. Wis, eh, jawel aku. Kowe nanti, aku nang gurimu. Aku mergane ra iso tau iso omong-omongan aku wong iki brangasan. Heeh. Tanpa omong-omongan pukul dulu urusan belakang biasanya ngono kuwi aku kira. Ning nek iki kowe sing omong-omongan, heeh. Nek ngayal jawel aku asik kate. Tenan, Gong. Tenan. Hah, seneng aku. Ndek kanca Adi lanang seneng wis aku marem aku wani aku wani. Oh, ngene ra urung njaluk pambiyan toko. Wis ngene. Hmm. Jawa aku. Iya, ora minggat lho. Ora. Aku nang kene nganti esuk-esuk golekan. Iya. Aku nang kene aja kuat. Iya. Ngono. Hmm, bres. Wah. Kaya omongan. Ha, no no no no. Sampeyan aja nyekel kula. Aja nyekel Petruk. Ono wangsulan muni. Iya, Petruk. Saman kaya dilekin lo mboten. Naik kono muni. Ora. Tanganmu beri langsung jauh aku. Oh, beres. Oh iya. Iya. Eh, mantep aku. Mantep kudu, mantep. Set, beres. Iya. Beres ki nonyo pa udan. Oh, semane. Beres ki ya, beres no. Oh, iya. Yeah. Iki tenan lho kok tak tak percaya. Heeh ah, ah, wis to. Nek tekane tak jai rembugan ape-ape. Pokoke angel jai rembugan jawel aku. Tonyo kabeh, Truk. Ya, wah seneng aku. Seneng wae. Mengkari omong ra seneng. Gatotkaca lamun katototan lamun mangsa prawira tektaya prawira tektaya oh runanggono magawe gelari lawang wa oh Kartasena, Takoni, takoni rasah wedi. Ya. Ditetek-tetekke atine. Heeh. Ora mingkat lho. Oh, ora, jawel bres. Ya. Bekti kula nggih, Den. Ya, pitulung tak tampa. Pangestu kutampanono ya, Truk. Nggih, sangat anggen kalu dadosaken jimat. Kok pasuryane kok abrit. Le nyawang Petruk kok kaya ora adat sabene. Sajae duka kalih kula. Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk. Nggih, pripun? Kowe wani karo Oman Duro iya. Nun. Kowe wani karo Oman Oh, wau to? Iya. Nggih, lah pripun? Nek pancen kowe wani mapano, kowe tak rangket tanganmu, tak kerincung sikilmu tak lebonge pakunjaran. Gedene aku mentolo karo kowe. Go, go. Sik, wetengku lara itu. Aduh. Waduh. Iya iki wis ra kena dileke, Gong. Gong, kok sikek tak keprok watu cengelmu kan. Mak penjelup loro banget. Aduh. Jauh omongan sik, jauh omongan sik. Rada suwe men rada sudah, Tru. Jare arep bres. Bres piye? Wetenge kowe kok ngene rasane kok bres ya tetep kalah aku. Tak ngaso sik. Nun sewu kula wantun menika kok mboten mboten wantun sun marandura mboten ndara. Ning sing kula waneni niku pambegane, kula mengemuti karo pambegane Sun Prabu Mandura. Dumeh dadi narendra mbok aja pambegan kaya ngono. Ning kowe luput kowe wani karo wong Mandura. Luput kula mapan teng pundi? Kowe wani karo pepundhen? Kula wani mergo ana jalarane. Jalarane apa? Jalarane kula mbilani bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan, bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe tanpa beda kaya teng kayangan. Lah syarate kudu para Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Ning teng riku pun rawuh Sinondorowati lan Sinoprabu Mandura. Sinoprabu Mandura dereke Sinoprabu Ndorowati. Jan Prabu Ndrawati kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada Kinarya Tumbal Wadaling Praja merga ke Taman Pegebluk. Kula ming matur. Kok aneh negara sing ditunggoni Sang Hyang Wisnu kok ke Taman Pegebluk? Mongko negara sing dadi ratu niku menungso men utawa titah-titah lumrah ora ke Taman Pegebluk. Nek cara kula dicek dulu ngoten. Lah kok Sinur Mandura nesu? Petruk, menungso derajate ponokawan gedhi babi tulukur wong arek nyolong mripat diapormu mung kok wani ngarani marang Kyai Prabu Ndarawati nek kula sing dunake kere niku kula ikhlas e wong kula ya kere tenan kula dunake wong ora duwe ora masalah ning bareng tekan bapak Petro bapakmu kon ora sambangun kayangan bapakmu wong sekeng wong ora duwe mung gedhi bal mung kere bapakmu gablek apa niku sing marai kula lara bapak lho mas anane petruk niku nggo bapak gojek ro simbok ngenteni bal-balan terus lahir petruk bapak niku sing kula sembah siji petruk kudu nyembah karo sing gawe urip angka loro petruk nyembah karo wong tuane petruk niku kewajibaning manungsa urip ing alam padang nek bapak kula dece durek kaya ngoten niku petruk nesu niku lumrah Petruk nesu niku wis memper. Lah jebul sampeyan nek tak kula unekke, Antasena, anake Werku Dara. Wong drogak drogok ora iso basa, ora iso ndodok. Unah unuh ngalor ngidul. loro ora atine? Atiku lara. Padha aku, Mas. Aku yo lara atiku. Mula kula wani karo Sunan Prabu Baladewa niku ping belani ati kula sebagai anak belani bapak. Wo. dadi perkarane ngono to heeh eh anu iya eh anu nggih oh lah yen ngono barang tak pitung-pitung bener kowe mbangane wong mandura lah kene iso menggalih rada penake weteng kowe wisan mari kok mari ngentot aku oh. ora krungu apa kowe ora Sekarang tak ciutke kok. Oh, ngono kok diciutke. Kadang kalau katiutke malah slendro. Ngawur. Untung kowe tak cekel, Truk. Nek aku nyekel karo kowe aku dosa. Wah mesti kok ya wong jenengan ya nuwun sewu. Nek waton iso Truk anakmu kae dinenengi sik, Truk. Lho ya semen kowe ngurusi ora. Ngoten. Wah, yen ngono malah kowe diancam uripmu karo kakang-kakangku to. Lho, sinten mawon? Yen aku ngono tok elekke isih kena, ning nek kakang karo kakang Antarjo kae dilekke sok ora kena. Kumangka ya goleki kowe arep mateni kowe. Duh. Duh, kok migren to iki? migren, gek beleken, gek flu, gek pilek. Gek kon bajul raimu apa piye? Ya ora nesu, Kan alasan kan sendiri-sendiri. lambemu ra sak penake dhewe jengkel aku anggere ana bahaya kok mesti lara ana sing bab sing nemlangi kok njur sirahe migren mripate gejala PC lan sampe terus ya ora ana truk mripat kok gejala PC ya ana nek blawur-blawur terus ora weruh terus ana gejala bisu barang lek omong kleru kliru terus ora iso omong terus ngono Dora Garga Candra Tejo golek kula to iya Waduh, mati aku. Nek aku njaluk karo kowe ya truk, pripun? Nek kowe ngabekti karo pundenmu, kowe aja wani ya. Wah, kowe truk ning menungsa ya, Den. Nek kula diwarahi ya nyuwun sewu, kula kepaksa wani ya to, Gong? Ha jelas. Padake demeko kawula cilik kono ora wani, ah sori. Nek Gatot kanca antar jo ora kena delekke ya piye meneh ya, Tru ya? Mbo ora omongan. Ora omongan. Kowe mesti lara to. Heeh. <laughs> Oh tak gajul sepatu modar kowe. Ala kowe sepatuku kok. Sepatumu apa sedeng apa? Heeh, ketok kowe sepatu 7000, pakune entek 12000 kowe. Balake lho. Iya. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk. Pripun? Nek kowe dikapak kapang kowe ya, aja mbales. Waduh, nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kuwi lho. Nganggo napa? Banyu sumut kowe iki. Ki tak peres metu banyune, tak tambani nggo wong lara, nggo nguripke wong tekane mati urung winansi iso kelakon. Weh, lah kene. Gong ana sungut ampuh. Ngono wae. Piye? Mbangane sampean wirawiri ditetel mawon. Ya, Tru? Heeh. Mm Kok enak malahin. Iki padake templekan anu piye? Iki saka kono wis ana, Gong. Oh, tak kira nak templek far anu ya variasi tak kira. Variasi jenggulmu mlocot kuwi. Varias. Padake pelek wae. Zaman saya kan oke variasi to. Ha iya. Ha terus wis ngono wae nek kowe diapak-apake, kowe tak tambani nek kowe mati tak uripke. Oh nggih, manut-manut ora entuk males ora. Manut, manut yo oh, kok, "Heeh, ning lara iki." Ora masalah. Duripke kok. Heeh. Wis ngono yo, Gong. Truk aku tak ambles bumi. Lho sik sik sik sik. Ki aneh meneh sampeyan. Sampeyan arep Mak nambani aku arep nguripke aku kok ambles bumi iki lengku ngundang piye? Iki kira iso ambles bumi. Bagong kok geduk lemah ping telu aku jedul. Oh, ngoten. Iya. Tenan lho. Heeh. Mm Oke. Okay. Wis ngono ya. Ngopo? Meng jajal kok. Edan. Ya perlu dijajal ya, Tru. Mun oh, nek dingonoke ra metu. Hati was getun. Kemringet kok ra ngopo-ngopo. Lambene ra. Aku kulina ngono kuwi. Kita ngonoke ra metu asem tenan ki aku. Nanti bingung aku ngantian. Lambemu ra. Loro garuk kocok. Endi? Siap-siap. Oh, kae lho, ning dhuwur kae. Tunggu kene terus ya. ginon mapakara kosuto teka piro kresno parto parto manahar sakti niro oh bakti kula nggih Den Petro iya bakti kula ndara Bagong iya kok ngendikane sajak mboten lega menggalipun Petro nun Kowe tak takoni jujur. Nggih. Bojogoro. Oh, mboten Petra niku wong tuwa. Kowe wani karo Uman Duruh ya? Oh, lang pripun to? Nek kowe wani ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak kerincung, sikilmu tak lebokke baku jaran. Yen kowe bongo bakal taramu ki budi tak sembadani. Yen kowe ora manut karo Gatut Kaca, Gatut Kaca isin duwe abdi Petruk sing wani ngorek-orek raine pundhen Pandhawa. Gawe wirange pundhen Pandhawa. Petro, wiwit dina iki aku ora sudi mbokmu, malah yen perlu kowe ora gelem manut karo Garut Kaca. Mapan tak pancat pundakmu tak untir mu tak gembol dasmu kowe Petro. Eh. Kagiat risang kapirang urin angkul kinempet kempet Dosang reknaning bawono Oh, oh. Kula ngertos kok, Den. Kula ngertos kaya ngapa wirange Ndara Garutkaca nek duwe abdi kaya Petruk sing ora ngabekti karo pepunden sing mengisane ngorek-orek pasuryaning para pepunden gawe wirang. Kula niku sadar. Ning Petruk niku menungso, nek iso mbok dikandhani wong Petruk niku duwe akal budi, duwe pikiran. Tur Petruk ora mati rasane. Dadi nek Petrus dikandani niku mestine upama dikandani dicontoni saora-orane Petrus niku mesti iso manut, iso bangun miturut. Ora kok njur luput sithik kok panjenengan mentol arep mateni karo Petrus niku njur dasare napa kula tak takon. Dasar panjenengan napa? Ming mergo mbelani pepundhen sampean ndara Baladewa, terus sampean mentol ajeng mateni karo Petrus, tembung sampean sing lara tekati. apa ya menengok menengok tembung sampean sing lara teng ati petruk eh, ora manut karo aku tak pancat pundakmu tak untir gurumu tak gembol dasmu mbok gembol liyane gembol kok endas lara teng ati de lara saestu Lha niku ngetutke sampean wet kuncung nganti gelong, wet jabang nganti caprang. Jaman sampean dijedi teng kawacodol dimuka niku ora ana pepundhen sing ngetutke bapak sampeane ora ngetutke Petra sing ngetutke. Ming betake kula niku dasar kula mung tresna. Ing tresna karo sampean. Pepundhenku Londorawer Kudara duwe momongan mongko ya kaya ngono kanane bisa kaya ngapa tresnane Petro karo Dono Gatot kaca. Eh ya ora kaya sajegat Oh sampean mentala ana Petro, Petro tak untel kulumu. Ya ora teng ati. Aku kok aku kok lara-lara ya. Artine lara, Den. bapakmu lho bapakmu ndoro werku dara niku wong kau wong dosa wong sing wani mateni sapa mawon mongko wong kejem nika ndoro werku dara nek luput pancen luput tumrap negara mesti dipateni Neng Petro niku ngomong bapakmu niku ora tau kok nyuwara kasar karo Petro, luwe-luwe nyenggol Petro, nglentek Petro ora tau. mbahmu Ndara Pandhu niku ratu sak jagat jaman Pandhu dadi ratu niku ora ana sing wani. Ning Petruk getak Ndara Pandhu bola-bali mergo ajeng kleru pakartine. Ning Ndara Pandhu mboten tau getak karo Petro. Kok sampean putune kok mengajeng arep nguntir. Wey. Niki kula suarani karo sampeyan mboten napa-napa dana. Loro teng ati. Mboten napa-napa. Mang pateni Petro. Mang pateni. Angel wujud wae ngranti nang ping mateni Petro nguntir sirahe Petro. Ning nyawa kula tekan swarga mesti ketemu karo Ndara Pandu. Terus Ndara Pandu dangu kalih kula, Petro. kowe kok wis mati. Kula lewangsulan akine pun entek. Kula dipateni putumu Ndara kocok Luputmu apa Petro? Mboten luput, mboten kleru. Ndara Pandhu sukmane medhun teng jagat madosi sampeyan. Yakin niku tenan yakin. Ya. <laughs> pas welinge Darantasena aja ngantem aja bales. Kowe ngapae nangis iki? Hah? Aku bingung dengan dramatikmu itu. Ayo men Dara karo kaca iki wedi lho. Asem iki kaget aku. Ngerti-ngerti kok men Aku wis Petro iki Kang Supan sapa ya? Mulane aku meneng wae. bareng kowe muni mang pateni manguntir oh lagi apa ngerti aku nek kowe lagi bersandiwara heeh mm kok iso nangis ya tru kowe biasane ora nangis ora tau nangis ya anakmu sing cilik mati kowe nang dangdut, dut dasmu ora wae ah wae aku ngerti kok Dan anggap neng tegalan, atau? Oh, nganggo dit layatan ngoten. Gua kurma. Kok saiki kok iso nangis? Ya aku ki ngremet brambang leletke nggon mata. Temploke nggon mata kuwi eh, ndara galo kaca ngene meruh-luhku dileweran mongko ora luh asli. Ming luh gawean. Brubut munggah ning ngantariksa nganti cilik ora ketok ndelik gagas karo kelakuan iku. Ah sip iki mbok siji hancur pertahanan iku. Neng iki isih siji. Sapa e? Drontorjo. Heeh ta? Heeh. Terus saya aku tak takon, kowe wis nyambut gawe apa? Mau jawel mau? Jawel sapa? Wong wetengmu lara kok. Weteng iki diteng to? Ya diteng. Waduh. Ha iki mengkari Ndara Antarja. Tandang ngono. aku tak ngaso mbuh caramu biye kudu antarja mundur ora mundur kowe mati yo karemu urip yo karemu wis ngono sayah aku gong Tru hmm rene sik to Darantarja iki kekuatane nggo napa Lho kekuatane nggo napa piye to Darantarja ki mbahne ki ratune ula dewane ula sak jagat Kowe wani karo Ndara Antarja, Ndara Antarja wadul karo mbane, mbane akon ula sak donya. Bagong goleki Murtaya kowe. Kowe tengok-tengok parani ula. Mangan parani ula. Turu parani ula. Aku wis nyanding. Oh, ulane. Ulane mbane Ndara Antarja, ora ulamu. Beda ya? Heeh. Medeni ya, medeni. Werna-werna, werna-werna kula lareangon dah gromo demung kebu. Saron demung. Utuh. Demung macan. Kuwi nyokot usung oh, jeneng ula sendok iki, Wah. Kuwi sing medeni, Gong. Apa? Heeh, kuwi galak. Kuwi kaki bakmi ya kalu. Go goreng ya ula sendok kuwi. Ha iya, sak ora. Tak mut irungmu sisan kowe. batek ke melenceng. Lagi nek kowe melenceng ya sak penake nek ana melenceng nesu-nesu ora. Sing serius atur aku ki gatekke tenan. Monggo sing jeneng ula, ulane Ndarantaja nek nyokot, wah. Ulane Ndarantaja weruh kowe kowe dicokot jebret. Sing dicokot kejet-kejet kae, kejet-kejet ulane ngaso. Wah. Wis sing dicokot jenggelek meneh, cokot meneh. Jis. Sing dicokot kejet-kejet, kejet. sing ulane ngaso tepas-tepas. Sing dicokot malah cokot malah Bola bali. Heeh. Edanane. Edanane, edanane. So bola bali ya terus Allah galak kok. Oh iya. Wis ngono bae? Saku tak ngaso ya. Heeh. Duh, modan iki. untuk bagian sing rada ngrekoso iki ya wis men ra masalah ketok goleki petrok, petrok lara wae tak keroki are dipateni mung suwe adipati ronggo lawe oh antar jo ndih ayo ora kesuwen gak jedol gak rampung perkarane bawa keperanggul munggu ngayuto wabak bawat nyobentar bawat nyobentar kebabak nyomunggu ngaloko oh dari antarjo jo iya bagong nge Ajeng nopo? Gulai petruk. Oh, betul ngayal lo kan. Cuk? Hmm. Sing golek iki kowe. Wis tau mangan watu urung. Kowe tak kandhani ya golek aku, kowe omong nek ora ana. Ah, engko ngapusi. Ketoke comen ora ana kowe iki tak kon nandingi Ndarata lho goblok goblok kowe. Wah, katro aku nang nganggo ngetak. Anarkis kowe. Aku ah, goblok kebangetan kok. asem piye petro ora ana kowe mbudheke antarjo aku krungu oleh pura rasanan asem <laughs> tra hmm krungu e wah hmm we ana udu adiku tak tekak mudar kowe krungu kowe muni nek kae mau ki apa alasan ngono gong wah jan kowe iki ora ana wong ngomongan apa-apa niku ora sah goro Kowe mau karo Petro. Heeh, ya anu ya. Petro nanti. Teng rika. Kersane Are tak pateni. Sakniki? Iya. Terus? Hmm. Ming arep dipateni sedhela jare. Tak tinggal Melayu Bali lho, tak tinggal Melayu Bali. Aja terus aja. Aja tak Kan kita bareng tak terus oh, tak bareng. Besok kowe ngebis, kowe esuk ngebis ora bareng aku. Kejem kowe. Petruk mboten wonten. Bagong. Nun. Aku wegah guyon, aku gak sembrono. Oh, tersane Petruk kok wenehke aku apa ora? Nek ora Nek ora kowe tak pateni. Petruk tak pateni. Nek diwenehke kowe slamet. Tegese Petruk tak gowo bakal tak lebokke pakunjaran. Nek ora dilebokke pakunjaran gedene petruk tak pateni eh katri gumulung mangrempah ing wadya haji kowe iki ngopo kowe arsuloke biasane iki nek nesu e rak wayange terus suluk to iki ora laras e sik gender goblok ngalahke sing gender. Menggolek ramban wae bendina. Wis menengan isih tok salahke. Antarjo. Apa? Kowe iki satriya? Iya. Petro iki kakangku. Petro lara tak tileki, tak keroki men supaya Petro iki mari men wis terus sehat. kok mati tok ame-ame kok iki ndek pikiran ora jo kok jo piye Lah kok jenengmu sapa antarjo tundang jo kok ora gelem pengundang antar ki murup apa kowe Yo, wis sak karepmu, sak karepku mungsu dadak aturan. Piye, mikir, Jo? Hmm? Upama kowe duwe kakang, utama upama kowe duwe sedulur. Hmm. Nek sedulurmu, kakangmu apa adimu arep prasamu piye? Sebagai manusia, manusia lho. Prasamu piye aku tak takon. Hah? Ya wong sulan. Jare wong pendidikan. Kerembak-kerembik. Wong sulan kowe. Petruk sapa wae sing jawel karo Petruk? Ware, ware, wantas. marang marang tak putung legane atiku rawe ben sakarepe cangkemmu wiladala wiladala apa ha wah gong nek ngene iki wis ora kena dikandani tandane aja kok wujuding menungsa lumrah dewa medon wae waton rada lho trada aku wani lah iya wong cilik ha iya Wong Adipati ya wedi aku. Muni ya kowe. Muni ya. Lah man gayang to man? Pikiran iki man nek ngene iki perlu tak pikirke. Yen ngono kowe wani karo apa mu sing tak wedeni? Iblis lanat. ora minggat karo kendara kendaraan cintane onto se se se antar se wis tegal tenan arep ngajar aku aku abdimu lho Jo aku abdimu kok tak momong pirang-pirang tahun lah kok kowe mentolo karo aku terus kowe pamer opo, pamer upas sing lemenehi karo eyangmu ku ya upas ora ayang to jenenge ha to apal aku tamake kulite menungso, kulite iso ngelotok mati dhewe mati garing ning kowe ngikir do aku anak sapa aku anak e sapa semar semar ki sang hiwang es dengdeng es es mo ah esmaya. mo ya lali yo ya Sang Hyang Ismaya ngono. Esmaya ki sapa? Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Ngono. Dadi bapak kae kakange Bathara Guru dewaning para dewa. Asline bapak kuwi wong degdaya, wong pinter, wong sekti kalintang jayaning perang. Ming bapak kuwi mah umo. Dadi ketok kaya wong ora duwe kekuatan. Ora mergo piye-piye ning mergo mah umo. Anak-anak Semar ki dinahi jaya kawijayan atos sing balung wuleting kulit. Ming aku Petruk Gareng ki ra tau umo. ra tau pamer. Ora kaya satya satru kang pecah dadamu, tung dang tak tutung tutung ora ngono. Hah? Mergo aku gantrung katentreman, ning nek kowe nantang karo Bagong, kowe pengen weruh kartiasaning Bagong, hari ini kamu akan melihat. Hari ini kamu akan tahu bagaimana. Hmm. apa yang perlu dicatat harus membeli sabun kena era tak bandem ciloko cange glarung glarung ora ngono aja dadi aja waton iso ngucap arep ora kowe arep ora kowe nyembur bagong ora apa-apa ning kowe tak idoni kanggo kekuatan ning bapakku ora kena penyakit kadhas kurap batal jamur aja tutang patung kowe aku ki meng tawa obat kok melayu aku yang guman itu aku ra yo mbangane ora mbagong suwe rak tawa obat. Heeh. Nek malam Jumat kliwon ning Parangkusumo, ha iya. Gelar karpet kae. Monggo-monggo. Dipun buktekaken menawi panjenengan boten mantun mangke harta wangsa saking 10.000 dados kali 10.000. Menika sagen saged mantunaken gatal jamur kadas kurak panulan sawetrutipun koreng-koreng wonten ing kaki. Aku iki ketontol aku amah. tapi ngentek kata-kataku aku mung waton omong metune kuwi. Lah kok Antarjo mlayu. Eh? Nang ndi wonge? Ngeleng ki. Oh. Tak uyuane ya. Aja. Engko nek jedul kaya gangsir wae jedul ora. Antarjo ki satriya emang wadake gangsir ora. Ngono aja mak plupuk-plupuk. Mumpung iki pesing banget lho. Ya semen ra aja to. Kok kowe wae? Oh, dengkulmu kuwi. Aku ngopo? Kowe tak uyuhi. Lho. Luputku apa ya, Gong kok kowe iki? Aku lagi pengen nguyu kowe. <laughs> Kok kepengen lah. Wah, jan wis telu entek. Heeh, ayo nyambut gawe iki ngene iki. Ha iya. Ora ngrekoso tur gayeng. Heeh. Ora nggo perang-perang, oh, ora nggo perang, Bang. Gue oke sing mari lho truk ngene iki. Nek eh, dadi nonton kanca-kanca dalang kaya ngono e kok gayeng. Ngono Karo luma. Ha iya. Ngono kuwi ya kabisane dhewe-dhewe kok ya. Ha iya. Kae sapa kae, Gong? Endi? Kae. Kae apa? Heeh. Uh, lho. Weh lah, mungsu kae, Truk. Heeh. Ah. Mlaku ketok ndene arahe. Wo, lho, sik-sik ora kok kok minggo Lha kok kudung sarung to? Udu udu kae udu kae sijine sijine. Oh sijine to, heeh. Lah kira sing kudung sarung kotak-kotak kae. Udu sijine. Oh, kae Patih Mandura kae. Heeh. Sapa kae? Praoto, Praguto, Praoto. Aku soalnya ya ini kis ngelih, Tro. Nek, ini buat jeneng kita di panganan. Oh, ayo. Praguto. Praut, Praguto. Uh nek kae dudu sanak, dudu sedulur, dudu pepundhen, Tru. Arep melu-melu nyekel kowe dantemi wong loro. Tengok mburi, Kong. Yo. aku wiwit didhawuhi. Rasaku wis ora percaya. aku iki patih, pangkatku wong nomor loro ning negara Mandura. Kok kon nyekel wong pekok-pekok. Lara tenan to. Bareng tekan kene weruh dapure Petro. <laughs> Alis kok dikerok separuhe men. <laughs> Kayak meripapen munggah medun munggah medun. <laughs> Anggap aku ki wong wedok niku. Aduh, ora weteng kula ora. Ora ora sing mburi Bagong. Tunggal dene. Mata kaya ndok ceplokan. Lambene gedene ra jamah, gek ngeces terus. mbok kerane dicilekke men ra netes banyune ah lho ra meneng kok bandem batak ora imu padake tontonan bae nesu. Digetak aku. Ababe makseng. Eh panganane po batang. Munia, aku nek omong ki ora tau main-main. Muni bandem-bandem tenan. Haji Gur, bandem tenan kenanggon rai tau ngono bandem kok yo titis moko matane gedene ra jamah wo aduh sori to cengelmu nutupi e dilokke titis kok bandem kena cengel ora ora sengaja asli Amis mak prepet gong ora. Wah, oh, cengelmu kok cengelmu. Anak gue nak dangak ini kaya di motong, di irung bareng. Gak biru, cengel kok biru. Ya kepanasan kok ya. Ndoro Praguto, ya. Kok ini ya geng bentuk eh. Wes kuih wewa yang ira ono. Oh ya wes. Kalau tak sama-sama kok kaya aneh. Karena rak wayang ini ira ono. Senganggoku dianggap Praguto. Ramah salah kok. Apa kudu bentuk pragota apa ora sing penting terengang ngono wis. Ya pragota ya. Iya. Lah wong sulan iso oh, jelas pragota kuwi iso. Oh. Sama mriki ajeng napa? Lho, ngelabrak kowe, ngerangket kowe. Dosa luput kula napa? Ora luput ora kleru wani karo Sinun Prabu Mandura iki pundenku. Sapa sing wani karo Sinun Prabu Mandura? <laughs> Padha karo wani karo Pernatan Negara Mandura wajib tak rangket. Ayo, sampean aja ngrangket kalau Petro. Anak-anak pendowe do kalah karo Petro. Sampean jajal karo Petro, mang coba mang raket Petro. Wah, ora minggat kene margane wati mang cobi. Leno pangendamu, wah, ilang dompetmu tenan kowe prakoso. wedi mati. Ora ya. aku dengani sing dudu trampil, nek ora trampil lagi, Iya, kena modar tenan aku. Oh, saya akeh, saya Oh, saya akeh tenan. Dan urek merocok tum. kau ngapa, Hendro? Ah ora omong. Wong genah ngendani tombak kok jedul ora. Bunten. Arek ngopo? Bapak lu ngatapa biyong meteng tua tes tes dadiyo banyu. Tumbak. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Kowe tumbak digdaya ngenengi getihe wong suci dadi tumbak wesi rongsokan. Rapayo. Mundur. <gasps> ngono iku dadak udus udus udus dan ndak ke tenaga ta takon aku piye mau gong bapak lu ngata apa biung meteng tua tes tes dadi banyu bapak lu ngob biung meteng ngapusi lah kowe muni piye bapak lu ngob biung meteng Wong bojone meteng kok bapakne kelayapan. Bapak lu ngotopo biung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Oh. Bapak lu ngotopo biung meteng tuwa tes-tes dadi. Ah. Terus di stop. Ya. Stop. Aku wong suci, ra tau tumindak elek. Tumbak ki mesti kalah. Oh iya. Domong ya. Baleni ya. Jajal. Bapak lu ngata apa? Biar ngeteng tua ah, tes tes dadi ya ah, banyu. Aku wong suci ra tau celong jupuk dadi tumbak rongsoan. Pulang. Bapak lu ngata apa? Biar ngeteng tua ah, tes tes dadi ya banyu. Meh kebablasan nih gong. Wih tumbak lawas. Kaya kendaraan. kendaraan lawas ki direm Senin mandeke rebo. Lah nabrak ya apa-apa ya. Hmm. Aku wong suci ora tau colong jupuk tapi tumbak rongsoan. Balik. Eh, mandi. Geleleng ta? Heeh. Mongko wingi sore aku bareng rong Ndok Bebek iki. Lah ngaku ki nek wis adoh. Durung adoh kok ngaku. tombok cengele mesti untung ra temancep hooi balik ke tro nek pancen kowe digdaya tak balik niko heeh panus maning jajalanat iblis lanat panus maning jajalan petro kantong bolok saya ngembelo sirai kelereng pacai kowe ngilani dadane noto mantro prabu bolo dewa kowe ngilani dadane noto mantro prabu eh, bolo dewa petruk kantong bolok orang mingkat kowe kuat nadai halukul aku mekuru karo kowe selawet tahun Ayo nek saiki nek ora bali modar tenan. Nah nek ora bali iki ora guyon kok. Nek ora bali kowe karo aku mati tenan. Sebabe Sinun Mandura Prabu Baladewa nesu dukaya asinipe. Petro kantong bolong kowe saya ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora kuat kowe, ora gelem bali kuat nadai Kiai Alugor aku meguru karo kowe selawe taun. Ngono kuwi karo Mak Teleno metu Alugora murup saobor. obor. Terus? Mulai. Mulai piye toh? Maju terus. Mati, Gong. Pendem terus. Loh, lah iya nek dipendem ki dipendem anak bojoku. Hah? Piye? Kowe gelem apa anak bojoku? Nglabui wong tuwa ya nglabui, ning nganggo pikiran sing resik, pikiran sing bening. Aja waton gugu karo karepe dhewe aja waton semaguh minangka kewajibaning dadi anak. Neng nganggo hitungan. Ngono. Nek iki aku maju aku mati tenang. Wis mesti po. Ha. Wis yakin kowe mati, ha. Kowe meyakinkan awakmu dhewe nek kowe mati, mungsu alugara kowe kowe ngungkuli kekuatane sing gawe urip apa piye? Apa kowe ponakane sing gawe urip apa? Iso ngarani iso mati tenan ki, ha? Lajeng jeneng Alugoro ki rak pusaka kadonyan ta, Truk. Isa lho Gusti paring dawuh, ha, tak Gusti paring dawuh, Alugoro ora ana dayane. Kun fayakun, dadi lan nyatane. Kalingan critane Nabi Musa ora. Wah, kok tekan ngono to, Gong? Aku ora tau melu pengajian. Uh. tongkat kae iki mergo entuk firman saka Gusti Allah. Tongkat kuwi keprukna ning bumi ning banyu. Mula laut merah membelah. Ngono. Nek tanpa entuk firman saka Gusti, tongkat kae ya ming kayu sing dienggo cagak tuk tindake nabi. Ora ana dayane. Nenggala ya ngono, ampuh saka gaweaning menungsa. Ning nek Gusti karepe ora ampuh nek tiba ning Petruk, ora ampuh, Truk. ora mati kowe mengalum iya ya kok ngakandani kok aning kono nggawa alugura iki sing tak nggo pusaka apa tak goleke rasa semelang kowe rasa semelang iso alugura kalah ampuh karo sing tak goleke iki ya ya lha nyetongko nek is garing Wis anget iki. Tak dulangke kowe lho kok dikeki mblek kebo. Wah, jan iki nggo srana e, itu. So nek tukul jamure. Oh, lha nek edan. So ape tenan. Ya. Oke, wis. Wis. Hmm. Aku ming mungsuhe kok ming ngarit kae tamake gunung jugruk segara asat. Wah, iki jarene sing duwe ku tau nggo nyolong goripeng telur aku nangan. Ki ya ampuh aja sembrono kowe. Ngono ya, Gong. Heeh. Ya wis. Tak adepane. Bagus, ngono kuwi kakangku tenan ki ngono kuwi. Wis, mati urip pasrahke sing kuwasa. Ngono. Apike ngono. Urip dadi tentrem, ora kemrangsang, ora kemudu-kudu, sareh, sabar, ikhlas. Pasrahke apa-apa sing gawe urip. mati urip rejeki apa wae pasrah karo sing kuwasa. Heeh. Ning menungsa aja tinggal pambudi daya. Ha ah, iya. Ngono kuwi. Heeh. Yo. Titip dompetku, Gong. Penekno bojomu, bojoku. Wae Ketrujut lho mangane kowe. Kowe ana hubungan apa karo bojoku kowe? Kok enekno bojomu? kleru gong le omong kleru as ah, aku tetep curiga aku lah bojoku nek diwae kok ming dolanan HP kayak no bojoku ya gong omong no nek aku ora bali telung dina tekane pitung dina kok nyelameti nganti tekan nyewu pestekno aku mati ya tak ikhlaske kok terus aku iso ngandani ning iso ikhlas ya karo anak-anakku penono sing barep kae sarep lulus SMP sono mlebu SMA ragatono jengkolmu dolno tegalan ngarep omah kae oh ya ngono siap sing wedok kae mlebu SMP sesuk dadekno siji ragate karo tegalan ngarep omah ya gong ya pit kae nek kepengin anakku duwe motor pit kae didol terus dolno kebon kulon omahku oh iya heeh weh tak tohno kowe kowe ki ra tak dol aku to oh iya ya lali Oh, mulane sugih kowe, Truk. Daldol, daldol wae. Ayo ora lali, lali lali nampa dite kok lali. Ya ya wis pekarangan mburi omah. Ya wis ngono ya. Heeh. Hmm. Pit kae open ana, omahku open ana ya anak-anakku open ana. Wis sip pokoke. Kabeh pakaryanku tandang ana. Siap wis. Wis aku tak mangkat jogong sik, deleng-eleng sik. ana sing rung dititipke engko getun lho kowe. Nek nganti getun wis ora iso urip ngrekoso kowe. Grantes nyawamu. Wis kok, Gong. Anak pit omah Tegal. Uwes kok. Eh, dieling-eling. Uwes kok. Ah, aja ngono to. Mane dipek wong liya. Oh, dua murah. aku ngalap rombak yune dhewe. Aku nekat soalnya. Ngawur ora. Wis ngono wae, Gong. Jaluk pangestu tak tandingane. Ngati-ati pokoke tak pujake saka kene. Kowe mlayu banter, baliyo. Ikhlasno aku, ikhlasno mati, Gong. Wah, jan aja ngono. Wis maliyo. Aku tak maju, Gong. Ya wis, sewang-sewangan ya, Tro. Ya. panus maning jajalan saya ngino mananoto mandura Prabu Baladewa kowe saya ngece mananoto mandura Prabu Baladewa ing atase iki pusaka dewaten kaya Alugoro ming tok pungsuwi aret elek kaya ngono eh ora sah cerewet arep elek iki wani mungsuh Alugoro eh blis lanat iki tamake gunung jukrung sekara asat iki tau mbo nyolong gori ping telu ra kenal wah mati gretel Alugoro eh bacok mati dene aku kowe ほら sata kurawa kambang ongge oh, srokatite merut layut sagung proratu sang sata oh. sewa-sewa kalepatanipun ingkang raka tadah wadana ngantos randhat anggen kula ngemutaken dhateng kamurkanipun Koko Prabu Mandura Mekasan Koko Prabu Mandura mboten saged angampah kridaning kanepson mekasan mentolong ngendhangaken Petruk kantong bolong Petruk kenging iki ayalugara kendhang kamracundang kontal kaprapal yayi yayi kula nyuwun pamunten sepinten kalepatan kula lan dendho menapa ing badhe kapatrapaken dhateng ngroko ing Mandura kula mboten badhe selak. Nyatanipun Petruk saya netangi dhateng kamurkanipun ing ngroko ing Mandura. Wekasan Petruk kenging iki ayo lugur kendang kamracundang kuntal kaprapel yai. Mestinipun mboten mekatna lampaning kedang dumados Koko Prabu. Jernyatanipun Petruk menika tasih pono kawan Maduka piyambak duh nyono crak nyono sami mestani. ing antawisipun pundhen kan pono kawan boten sami rukun malah sami regejegan namung semanten kula nyuwun tanggel jawabipun koko prabu kekalih lho bab menapa kendangipun petruk kantong bolong kula borongaken wonten pundi pinanggihipun yayi menawi pustaka jamus miang jimat kelima sada kaparingaken dhateng Raka Indrawati kula boten badhe silak upami mangke kula kaparingan pustaka lan kula wangsul wonten negari Ndorowati. Kana negari Ndorowati sampun ketingal padhang kula badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta. Ngunduraken pustaka jamus miyang jimat kelima sada dhateng para kadang Pandhawa miwah. Kula badhe ngulari wonten pundi dunipun Petruk Kanthong Bala. Matur sembah sewun kang tapa pindhan. Koko Prabu jumbuh kan pangandika paduka. inggih namung paduka Kanjeng Koko Prabengkeng langkung rumiyin badhe amboyong pustaka jamus miang jimat kelima sada. Menika saestu Yayi, kasinggihan mekaten Koko Prabu. Kresna sinayang manggelung mintonaken mintonaken dewe kramaniro. Oh. Waduh, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu Kasinggihan mekaten. Ing mekaten tumunten kaparing ana. Kula nyuwun pamit. Badhe wangsul dhateng negari Ndrawati, maluyakaken praja ing Dwaraka. Kosek Yai Prabu Kresna aja kesusu tindak. Lah banjur pun Kakang piye kok banjur Siadi bakal kundur marang praja ing Ndrawati? Koko Prabu. kinarya komandel penggalipun ngadang kula para Pandhawa kok Prabu kula tilar kinarya tanggelan. Lho, dadi tanggungan. Inggih. Oh iya. Mangke menawi negari Ndorowati sampun ketika Padang kula badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta, amethuk Pandhawa Kanjeng Koko Prabu kula dherekaken kundur wonten Mandura. Tenan lho Kresna. Inggih. Kula mboten badhe dura. Ya, yen pancen kaya mengkono. Pun Kakang mung kari manut. Aku manut Igo Mesti Gliyai Prabu Ndorowati. Yayi, tumunten ngaparingna kula nyuwun pamit. Kula tenggorawi pun paduka Kanjeng Koko Prabu ngayahi kewajiban nangulari petruk kanthong bolong. Sasampunipun negari Ndorowati ketingal padhang Koko Prabu inggih ngestaken dawuh monggo klaturi nampi. Werkudara pun Kakang nyuwun pamit. Yo sing ati-ati Kresna Kakangku. Arjuna kula wonten dawuh pun Kakang nyuwun pamit Koko Prabu. sembah kula ingkang nderekaken jeng karawan duka kanjeng koko rabing dwarawati koko rabu, Guning lekas Lukita linuting kitung kader ngamomong Memangun mana arayu Ano Oh Setiaki, belum tentu Kok koyo radat sabene ya barengipun mestine pendak-pendak pun kakang rawuh ana ing negara ing Ngamarta dipanem Bromo nganggo tembung sing kepenak mongko pasuryane ya banget nabet ana ing telenging penggaling pun kakang nanging kok kaya ora sagedhakan iki gligaping paningal pasemoning para kadang Pandhawa Lah kok sajae ana rasa tida-tida karo pun Kakang? Lho ya Mbak mboten mangertos. Yayaji, wong nemen apa? Werkudara. Eneng apa Yayi Arjuna piye? Eneng apa? Kok Prabu Baladewa wonten menapa? Gusik Kresna, kula wonten dawuh. Kaya aja bingung pun Kakang lho. Hmm? Kaya aja gawe bingung pun Kakang. Iki mau lagi wae kowe mungkur saka perempatan Agung Negara Ngamarta. Cari ini negara Dwaro Wasi Ketaman pegeblok. Akeh kang podo tekan yang mati. Mongko bisa nih waluyo nanti mau temah jati atau pustoko jamus yang jimat limo soto. Nganti aku perang karo Petro kantong bolong mergo podo podo nunggal karep. Petro kena pusaka ku ya yalo goro kendang kapra kowe nggawa pustoko jamus limo soto kundur. Kok saiki bali menen yang negara ngamarto tambuh Iki biye. Biye kesenok yo jomong bingung mau ngakak. Oh oh oh mengateng kok Prabu yo. Setiaki. Belum tentu iki eneng surya kembar. Nggih, mboten ketinggal. Lho kok ora ketok piye to? Kawit kala wau siang suryanipun amung setunggal. Kowe iki ora ngerti pesemon. Surya kembar kuwi tegese ana wong kang ngada rupa karo pun Kakang. Lho, sinten ora, Bu? Watri paring dawuh kirang kurang ajar. Kula ing badhe jempalan Kosek sik ta aja kesusu. Iki tak rembuke dhisik. Lho, Dora, apa? Yayaji kula wonten dawuh Kakang Prabu, kula nyuwun pangapunten. Nadyan boten wonten miyos sing pangandikanipun Nyai Darma Kusuma ewadene kula sampun angsal keterangan saking Kakang Prabu Mandura. Kula nyuwun pangapunten menawi ri kalangan sak mangke kula radi mboten pitados kan Nyai Darma Kusuma. Langkung-langkung kalian kadang kula paneng gak inggih nika pun Werkudara kula mboten pitados kejawi namung kadang kula panenggak, ah. Inggih menika pun Arjuna. Janaka wonten dawuh mung siadi lho iki. Mung siadi ingkang kuwawa narbuka pepeteng ingkang mapan negara Ngamarta barengipun marata sawanganipun Kakang. Sawanganipun Kakang nganggo netra permana jati nganggo netra batin aja nganggo netra lahir. pun kakang percaya kawan di mergo Wisnu kuwi benelah dadi loro yen kembange pun kakang sarine yai Janaka yen grene pun kakang urupe Janaka mula ora bakal bisa dipisahke Arjuna kula wonten dawuh mara ta sawangan pun kakang sing nggawa pustaka jamus ki masada kuwi kresna aku apa dudu Janaka aduh kok Prabu dinten babar pisan menawi negari ngamarta kedatengan telik mangindra jala ingkang dusta pustaka jamus kelima sada wonten durat maka ing ngamimbaka ka Prabu Ndarawati wekasan saged anglembut pustaka jamus kelima sada Werkudara apa Si Adi krungu dhewe to dudu caping Kresna nang ngaturi Adi Mulanang panengah Yayi sanes aturipun ingkang raka Indrawati nanging aturipun kadang paduka madukara pun panengah Kakang Prabu mireng piyambak lho kosek-kosek Ya nadyan pun kakang kowe krungu nanging kok elok banget lakon iki Monggo tak sawang sing nggawa pustaka jaman Sumasada kuwi wujute Kresna Lah kok Janaka saiki kandhayan tono telik mangindrajala Durjana sing nggawa pustaka jaman Sumasada iki iki piye narane iki piye Lah aku aku mbelani karo wujuding Kresna palsu. Terus aku nganti mentolo ngendake Petruk kan nombolo iki jajane wah lelakon kok kaya ngene iki piye to iki aja main-main lho Kresna. Main-main menika menapa? Atuh kok tembunge kok main-main. Lah merko sapa bingung pun kakek iki piye iki? Menika aturipun Janaka. Ing nyatanipun ginakaken permono jati anggenipun nyawang dateng roko ing Ndorowati ya Prabu. Wah edan. Janaka kuwi tenan. Iki kasih nggian pekaten. ora kudara krungu to piye ayo. Penemuning Siadi pun ngakang pengen ngerti ya Yai Werkudara. Werkudara ki gone wong utuh apa anane? Yen iya tak kandhake iya, yen ora tak kandhake ora. mongko mai mripatku utuh nyawang kresna sing gawa pustaka jamus klima soto nadyan janaka ngandhaki yen dudu kowe ning sing gawa wujude kowe kowe iso balekke ya saka kowe ora iso balekke ya saka kowe ora iso gawe barine pusaka aku ora sudi ngagak ngaku kadang tuwa karo kowe kresna akane penemuku padha karo bubur kudoro. Hmm? Kowe nggawa pun Kakang Andipun Kakang Mandura Prapto nang negara Ngamarta. Aku aja mung kok gawe isin Kresna. Aja mung kok gawe wirang. Hmm? Tarewang aku mentolo karo Petruk kantong bolo tarewang aku gelut karo Petruk. Dinemun aku mbelani panjal jajalanan. Ning mebatku weruh dhewe sing ngopus toko jamu sing sodo kuwi wujute kowe. Kowe aja mengorek-orek raine wong tuwa ora bakal lang selawase urip. Kowe aja jejereng wirang karo raine bolo dewa. Ora iso mbalekke pusaka. kowe aja srawung karo Palatewa srawase Kresna. Setyaki, kula wonten dawuh. Ayo kowe ngunek-unekke aku ora. Boten. Ayo toh, mumpung ana kaludhanget. Kok kayane bengi iki pun Kakang digething pirang-pirang wong. Ayo kowe melu wong gething aku. Mboten kok Prabu. Prawi kula gething kan panjenengan laduh la ciloko kula. Monggo kula namung dherekaken patuko Kanjeng Koko Prabu mboten dherekaken pihai sanes. Neng nganti gething wani gething karo aku apa ora kelakon morat marit? Eh, iya. Hmm? Tak sepatani kowe. Iya, iya. Ngestahaken dawuh. Arjuna wonten dawuh. Ya to pancen dadi kewajibanipun Kakang lan Siadi kudu ngrampungi perkara iki. Oh, kok ngrampungi parengipun? Sejatine Pandhawa mung kurang tanggap karo Kyai Semar Badranaya. Semar kuwi nangis nanging durung karuan atine sedih, Semar kuwi guyu nanging durung karuan atine bungah. Mula Semar kae tansah samar, ora iso dijajaki jero lan cetheke penggaling Kyai Nayantaka. Mekaten. Semar Weruh bakal ana udan kang tumanduk ana ing negara Ngamarta wekasan utusan Petruk supaya dadi payung. Nanging Pandhawa ing kurang tanggap. Inggih. Mula Pandhawa luput tumraping Kakang Badrana, yo lebuhun Kakang uga kleru tumraping Kakang Semar barengipun. Ayo nang Karang Kadempel. Pasrah bongkoan marang Kyai Nayantaka. atur saking kluputaning pun kakang apa dene Siadi marang kakang Badranaya menawi ngaten monggo kula dherekaken Setyaki kula ndhawuh kowe tak tinggal ya lah ngendikanipun kula dherekaken panjenengan sakmenika dipun tinggal menawi dherekaken menika inggih seboyo mukti seboyo mati ora kowe arep mati-mati ya dhewe aku tak mukti dhewe Lah kok ngaten sakmenika kok ngaten wis to kowe tak tinggal dadi tanggungan ya ih ngestaken dhawuh kundur panjenengan pinjang menapa? Yen wis rampung makaryaning Nata Ndarawati, aku mesti bakal kundur marang Raja Ndarawaka. Nanging yen durung rampung taunana Windanana ora bakal kundur marang Praja Yayi. Nggih, ngestaken dawuh. Enten ana marang Praja Ngamarta, ngestaken dawuh. Arjuna ya mangkat Koko Prabu, paduka tindak kula dherekaken Koko Prabu. saya telu ara Apyor sorot lintang kangku medal dede sonya matyo ratri lumrang kantaning pos betong Janeiro Ler Suaraning matu Pronto Manungsong Sarineng Kau back. Om, om, om. 中。 bangsa tak enteni Sirbing sang wangarko ngemantor sing dalu jroning ratri dering wonten kacarita. Among sang wang pratungga pating saking barang kali kami gosarto gunung-gunung parandine bisa merbawani jagat royo dupi tata sing kamantian dewasaning no awuwuso wancine wis ngancik goro goro sukra manggara tumpak mendo tete tete kalopo sumawar tete cita anggara rakata buta maesara spati min tono eka catur wonco sacapta asta astana wadasa apa to tandane kang goro-goro nalika semanten mungkin arya ngurmati wijining repat puno kawan kelas margaring petrus margara bagong Ing samwijikan madaning ora-ora mbo. Wijira sabun gerpan puno kawan. Medal tratang ngeksi kondok. Bang popong Oh Oh Oh Oh Oh Oh bacang ngimpol wulung ayo biasane sing ngene iki ya petruk. Aning petruk tanten Nikit mau ya ora tau ora teka-teka. Kepeksane ya aku ya iso ora dadi ngapa ora beda karo petruk. Nggih. Derek mangayu bagya hari ulang tahun Taman Mini ingkang kaping kawang dosa kalih. Matur nuwun saking menyalipun Ibu Kepala Kamperda DIY menyalipun Ibu Nugroho Ningsih SIP. lan panjenenganipun Ibu Wulan Nawan Nawang CSH Ratna Wulan Nawang CSH Kepala Seksi Anjungan DIY ngaturaken panuwun tanpa pepindhan dene gareng lan sapirangan kanca-kanca ing kadhawuhan suwan wonten ing adicara mengeti hari ulang tahun Taman Mini ingkang kaping kawan dosa kali menika nderek mangayu bagya mugi-mugi tansah ngrembaka ngantos benjang jaman menapa kemawon kinarya pratandha bilih papan menika saged meresani utawi saged wanoh kalian adat budaya sartanipun eh, papan-papan uh, ing mapan wonten saindenging nusantara menika wiwit saking Sabang sampai Merauke wonten taman mini menika sumadiya lan sediakaken mugi-mugi saged berkembang kanthi sae lan saged kinarya papan wisata ingkang migunani tumraping kadang muda werda ing sami sepuh ing sami rawuh wonten ing papan mriki ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wah wah nyuwun lagu Sri Uning saking Pratama Dekorasi kagem sedaya pandemen wayang kulit sugeng merisani ngantos paripurna Karyono HS Lho iki kuwalik ora iki biasanya iki SH kok iki HS ini apa-apa. popo karyono HS hukum sarjana biasanya iki pangkat iki SH kok HS DRS sudah di SDR ya surah popo ngaturakan panuun jih wah dipun sengkuyung bapak-bapak pini sepuh iya pak guyuban utawi pengerawek saking anjungan DIY meriki dumatus saking menika jebul sanes sinten-sinten nanging menika tasih kulit daging kula piyambak sedaya menika wonten ingkang kepernah Pakde Simbah lan sak piturutipun. Wah. Malah karo Simbah sing alit mau sapa mau iso diprenahke. Apa jenenge sora silah saka Klaten aku wah matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih. Sinden gawa loro. calonnya tak buang siji. Nggih. menikah pergelaran ugi dipun streaming saking Andika mau bener lah. Oh, salah toh. Oh, sana saking Andika nanging saking OY. Oh, Wah, penggemar sejati Bopo Mantep Sudarsono pun PSMS OY oh, live streaming matur sembanun. saged dipun pirsani mboten namung wonten sak ing nusantara nanging ingkang saged ugi wonten ing luar negeri ugi saged mirsani wah matur suwun matur suwun PSMSUY menika raket kalian PWKS oh no PSMSUY menika penggemar jati mantep sedasono kula nggih gadah namung rombongan saking Ayu Jakarta biasanipun nggih militan wonten Jakarta nggih sok nusul sok mawi-mawi mobil mobil menika namipun PWKS ya duwe streaming ning emanipun dalu menika sami mempersiapkan bincang dalu kagem wonten ing Madukesmo lajeng sami mboten sowan mriki saperangan wonten ingkang rawuh mriki kaose gambar gunungan meh padha mirip karo PSMS nanging menawi rombongan kula menika PWKS menika PSMS OY PWKS Ohno oh dadi nek digabungke dadi oh yes oh no oh ya yeah, oh nyenengke tenan wah eh sembah nuwun sembah nuwun sing ana dalem iso padha mirsani wah jan hadap tasma aku nyawang sendang biru jempol ya wis sepuh menika pernah simbah utawi Pak Mbah Pakde mbah simbah ning pernah kalian kula menika nggih darah. Mbah Tejo wah kempulane jan wing wing monggo piyaine wis kuru lho wis cilik mbok ya diawet-awet tenagane Pakde rasa mempeng-mempeng ngono kleru sirahe penonton tahu ya aku ngempul ngono kuwi mbiyen ajar ngempul saking iramane sesek jaman semanten ngempuli bapakku bapakku ya saurarane ya iso mayang biyen ya apik kon genteni ngempul tung drang drang drang weng weng wah mongko jaman semana urung pati ya iso ya bocah antuk-antuk neng gong tung dudung tandung ning rasih bocah tak tutuk sak kayang untung bapakne ra nesu wong terus aku medun tak gendong ngapura ya dek ngapura ya dek ya isa kok ngono ku ya isa ana neno neno kula nyuwun sewantenipun Bude Jum. Nah, wes. Hah? Mboten apal? Mboten apal? Hah? Budhe. Ya budhe aku nak nyeluk budhe kok. Iya. Nggih budhe. Nggih. Wah, ya bareng barentek Indomie sak mangkok. Seh butuh, Mas. Mula cetha. Hanyir. Oh, isih kok ya. Oh, sinden kundeng sing mangan. Nek sinden kene iki pancen ya tata krama, tata krama apik-apik. Tur sinden sepuh iki mesti tata krama. Teko neng nggon parepatan kuwi mesti nek dimanggake karo sing digawe. Monggo, Bu. Inji. Apik kae. Daripun Bu monggo lho sampun dibersihaken. Inji, matur nuwun. Jupuk piring kuwi jupuk piring kuwi alon-alon nyiduk sego kuwi nek sinden sak umure sak yuswane bojo Mbak Lasmi lan sak piturute kae mesti juduke sithik ora ketok net, dokoh lawe ya ming sithik ndoke ya separo ndok kok ming separo apa bidik iki bokonge ana silete apa piye ngrin lotok separo nelotok separo nek didhawuhi ya monggo Bu inji matur nuwun monggo lho Bu unjukanipun ya matur nuwun wayang biyen terus saiki bedane ya ning kono kuwi. Lho aku ki anak dalange sinene bapakku biyen nek diteko ngono ya monggo Bu. Nggih. Wiyaga ki ra ana sing mlaku wani neng ngarep dalang ki ora ana. Wo oh, sengsara uripe. Kuwi tenan niku estu mboten gara. Zaman taun lho nek ono kene ki sing mantan penabuhe swargi Mbah Narto Sabdo ya ana. Kaya ngapa gawate? Kleru nabuh ngono wae. Kling. Kleru ngono wae dalange noleh wis kaya ora slamet uripe kae. Mesthi delik kae wedi. Nek saiki dalang ora kajen iki saiki. Aku ki nyewa mobil ya ora entuk nang ngarep. Bangsa tenang. Buri mawon Pak mungkin ndak masuk angin. Ah, alasan aku. Ya apa-apa. tur ya sinden nek jawi. Monggo Bu. Injih matur nuwun. <laughs> Yo, Ca, do madang, Ca. Ayo rombongan jim setan priwayangan wedok-wedok kae. Nyiduk ya kendel-kendel, monggo wis bengesan. Wes, wanggure muni mangan iki delok engkas kok iki. Ketok ya anteng ngene iki delokan nggih delok engkas. Lah sing pinggir dhewe iki meh diserot kok kuwi. Aja kok bakmi. Sedelwe ilang kok bakmi. Jan, yo. Ana, monggo Lho, kemenangane sinden ki nang kene iki yuswa semono nek suarane iki apik isih dinggo wayangan isih iso golek dhuwit amin nek campur sari penyanyi dangdut ki umur tang puluh munggah panggung firkek penonton misalnya kertu merah kon medun langsung enak sinden iki sih bujo suas mana gitu cianci wah sih dirasa dirasake sih kena selendang biru mangga bude selendang biru selendang biru ha tati jam jos. Neno, neno. Putrane rian sak kelas kalian kulo sak angkatan. Eh, nggih, nek rika jurusan tari, kulo jurusan gentro rian. Kados mboten pantas kok gaduh. Larene wonten kok nggih. Wonten ta? Tati wonten. Oh, nggih, wah jan wis. Oh, ah, ah ya kanca sak kelas biyen kancaku ya akeh sing do Neng Jakarta kene iki ya akeh. Top tenang. Nyenengke. Kowe nengok Jakarta tin malah tentrem uripmu. Nggo nyumpeli banjir kuwi rak lumayan to. Awak semono wis. Mangga Bu, bujum. Nurhatkan batin setiamu. Ayo. Kanca-kanca Wirok Pradongga. Iya. Selendang na na na Mangga. Tetep penuh janjimu Serepeknya. Selendang biru oh. bagus. Bagong iki. Heeh. Ah. Petruk nendi? Ora usah tak critake nggon gara-gara engko ndak. Kowe lemu gegendingan tetembangan ora fresh malah mikir Petro. Wis sing wis ya wis anane aku ya lakoni wong loro. Oh iya iya iya. Selamat tore. Selamat pengestu mah apik. Ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah. Ha iya. ngarep kono kuwi ana Blumbang kuwi sing ana pulau-pulone. Oh, ayo. Sumatera, Sumatera, Sumatera. Jawa, Kalimantan utawa Borneo. Iya. Sulawesi. Heeh. Bali sak pengetan. Iya. Irian Jaya kabeh digawe pulau neng kono kuwi men padha apal. Heeh. Nandake arep beda-beda tetep siji ya kuwi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Wah. Ah. Mletik pikirmu. Lho. Aku we padake. Ha ah, iya, ya bener. Iki ulang tahun ingkang kaping 42. Wah, sepo ya nek. Ha ah, iya tuwa kok ya. Ning arep kaya ngono wajib diuri-uri mergo iki iso dadi srana memperkenalkan para bocah-bocah utawa kinarya sarana nggone ngudi kawruh babagan kepulauan sarta kanan Nuswantara utawa Indonesia iki. Bener, ya adat budayane, ya tata carane, ya panganane, ya sandangane, nek ora iso tekan kono-kono kuwi larang regane cukup neng Taman Mini kabeh iso diperkenalkan lewat Taman Mini. Bener. Ya. Ya, seneng-seneng le tembangan. Aja nganti kurang dhewe ngaturake wigatine apa perlune wis diaturake saiki mingkari maca layang-layang sing kemareng diaturake marang awak dhewe utawa diparingake marang awake dhewe heeh saking pratama dekorasi lagu Sri Uneng ya mau sore sing urung diaturake kutut manggung waduh pirang-pirang wah wis pokoke gara-gara iki sindanku tidak terpakai. Waduh. Ora dinggo, ora wis aku jelih krungu suarane. Heeh. Mm -mm. Nganggo budhe-budhe ro Mbak Yu, Mbak Yu kae jos terus. Ha ah, iya. Jane aku rasa nggo sindane marah apa-apa, kaya-kaya biaya. Ora kanggo gawe. Uh. Ngebabai angkutan. Ha ah, iya, sindan loro wis gemboske ban e kuwi. Ah, iya wis jan mangkat ya ketula-tula heeh kok iso ketula-tula kowe tau apa arep nang Jakarta kok liwat ngisor papringan Mer mergane sopire pekok kuwi mau iki kepiye to Jakarta kok dalane gronjal-gronjal bol mlebu desa jalan alternatif wah wow, wis kaya ora tekan gone kae aku ki pikir aku sida mayang ora iki ya sing sabar karang kanca-kanca iki werna-werna kok. Nan, pokoke dal dal. Mula kowe ngomongke mau tak benerke tenan asli ra ngapusi aku. Heeh ya. Hmm. Merga mbahku mbiyen ya dalang, mbah buyutku ya dalang. mbah kumbian nanggure muni nesu wis. Sing jeneng cagak utawa gayor gong kuwi nggo nyampirke klambi wae le ngunek-unekke. Ora wani, ora wani mbiyen ana piyogo. jaman mbiyen nek